Thank you. słuchajcie też muzyki, szczególnie smoczek. Słuchaj muzyki. Troszkę to był miękko, bardziej miękko. nie Niech tańczy, niech tańczy. Tańczcie teraz wszyscy. 你只是让我忍不住寂寞，寂寞，寂寞，寂寞。 Vamos chegar, vamos chegar, E essa é impagável. Thank you. dobrze, ładnie, ładnie. Poddajesz się, poddajesz się. Połóż się całkowicie. O, tak. Dobrze, przykryj się do niego. Też połóż się, dobrze. Piesek przyjdzie, też się położy. O, pięknie. Kochacie się powolutku wstajecie. Razem, teraz wszyscy razem. Kto tam szaleje? Thank you.